નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે કપાસના ભાવમાં ફરીવાર તેજી આવવા પાછળનું કારણ કે રૂહમાં મળે પંદરથી માંડીને વીસનો નવો ભાવ વધારો તો ખેડૂત મિત્રો હવે એવું લાગે છે કે ફેબ્રુઆરીમાં કપાસના ભાવમાં ફરી એકવાર તેજી આવે કારણ કે અત્યારે કપાસને ખૂબ જ અસર સર્જાઈ રહી છે તેથી કપાસના ભાવમાં તેજી આવે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે જો તમારી પાસે અત્યારે સારી ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેના ભાવ બે હજારથી માંડીને એકવીસો ને એકસઠ રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે તે આવનારા સમયમાં જો આમની કપાસની અસર રહેશે તો હજી કપાસના ભાવમાં તેજી આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે રાજકોટ અઢારસો પાંત્રીસથી બે હજાર સાઠ અમરેલી ચૌદસો એકાવનથી બે હજાર એક્યાસી સાવરકુંડલા સોળસોથી એકવીસો જસદણ પંદરસો પચાસથી બે હજાર ચાલીસ રૂપિયા બોટાદ ચૌદસો બોતેરથી એકવીસો મહુવા સાતસોથી બે હજાર એક ગોંડલ અગિયારસો અગિયારથી બે હજાર સન્નું કાલાવાડ સત્તરસોથી એકવીસો ને અગિયાર રૂપિયા જામ જોધપુર અઢારસોથી બે હજાર પાસઠ ભાવનગર એક હજારથી એકવીસો ને ત્રણ જામનગર પંદરસોથી બે હજાર પચાસ બાબરા સોળસો ત્રીસથી બે હજાર એંસી રૂપિયા જેતપુર સોળસો એકત્રીસથી એકવીસો ને અગિયાર વાંકાનેર એક હજાર એંશીથી બે હજાર તેત્રીસ મોરબી ચૌદસો એકથી બે હજાર એકવીસ રાજુલા ચૌદસોથી એકવીસો ને બે રૂપિયા તળાજા બારસોથી એકવીસો ને છવ્વીસ બગસરા પંદરસોથી બે હજાર સિત્તેર જુનાગઢ સોળસોથી અઢારસો ને અઠ્યોતેર ઉપલેટા સોળસોથી બે હજાર રૂપિયા વીસ્યા સત્તરસો પચાસથી બે હજાર પંચોતેર ભેંસાળ સોળસોથી બે હજાર એંસી ધારી તેરસોથી બે હજાર બાવન લાલપુર પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને એક રૂપિયો ધ્રોલ પંદરસોથી ઓગણીસો બાણું પાલીતાણા ચૌદસોથી બે હજાર પચાસ સાયલા તેરસોથી બે હજાર બે હારીજ પંદરસોથી બે હજાર અગિયાર રૂપિયા વિજાપુર તેરસો પચાસથી બે હજાર તોતેર કુકરવાડા તેરસો પચાસથી બે હજાર બાવન ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર સાઠ હિંમતનગર પંદરસો ત્રીસથી બે હજાર ચોર્યાસી રૂપિયા માણસા એક હજારથી બે હજાર પંચ્યાસી કડી પંદરસોથી એકવીસો ને એકાણું પાટણ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર ઓગણસિત્તેર તલોદ સત્તરસો દસથી બે હજાર પંચાણું રૂપિયા ગઢડા ચૌદસો પાંત્રીસથી બે હજાર ત્રેપન ઢસા ચૌદસો દસથી બે હજાર એક ધંધુકા સોળસોથી બે હજાર પચાસ સિદ્ધપુર ચૌદસોથી બે હજાર અડતાલીસ રૂપિયા વિરમગામ ચૌદસોથી ઓગણીસો બોતેર જાદર સોળસોથી બે હજાર ઉનાવા આઠસોથી બે હજાર એકતાલીસ સતલાસણા સોળસોથી બે હજાર અગિયાર આંબલિયાસણ પંદરસોથી બે હજાર એક રૂપિયો